kwemfingqo ngeza ngezo kwenzakalani hey bo mama noma ngiyaxolisa ngizochaza ngizochaza mama ngizochaza nje kusikenzalo ngiyaxolisa mama ngingalona iphuthana ngixolisa hambe ngixolisa iyona yiphi hambe into exolisilayo iyona yiphi into exoliselayo Sint. Miss. sili ngikhuluma nawe ngiyakuzama ngunyoko sindi ngingangise ngifuna usube nesasa eqhakazile ngikuhambisa ngeemali zami sindi ngizihamba ofunda ungibuyise ungibuyele ngesiso sindi into engizoyithini kodwa le kwena ngiyathini ngabafana kuwena sindi mm. Yabo manje kuzomela ukuthi kusasa lokhu kusayo Sindi. Mama uyiphuza. Sacela ukuthi ungixolele. Ngiyacela ukuthi ungixolele mama kube yiphuza. Angikazi nzenze njani mama. Basi sasa bethe baba abantwana abazoza kusasa bakubo bezokhokha iluntu bezokhokha abakhona ukuzoza kusasa mani ngexolisa heyi ngasho ngasho ma wathini mm-hmm, awusindi usindi njengo ngenzela wena iyodwa Baba, ubaba, nayi ingane yakho ngapha uzongibonisa, ngoba mina angazi ngizoyithini lento. Angazi ngempela, angazi angazi ngempela ukuthi lento ngizoyithini, bazothini omakhelwane, bazothini? Sindi mntanami, ubusuheva wena Sindi. Mntanami, hhayi bo. Ya, yini ndaba kwenze njani? sasindunga le sasindunga le mamkhiza ngiqondisele ngane mina sasindunga mamkhizi ngiqondisele ngane ngiyachaza ngiyachaza ngiyachaza ngiyachaza ngiyachaza ngiyachaza